প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা আপনারা যারা রোমানিয়া অথবা ক্রোয়েশিয়ায় যেতে চান অথবা ফাইল জমা দিয়েছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে যারা স্টিল পিকচার নিয়ে কাজ করতে চান তারা জানতে চান যে রোমানিয়া কিভাবে কাজ করা হয় কোন মেশিন দ্বারা কাজ করা হয় নাকি বাংলাদেশের মতনই কাজ করা হয় সেটা এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব তো চলুন আমরা দেখে আসি যে রোমানিয়াতে স্টিল পিকচারের কাজটা কীরকমভাবে করা হয় Och så upp med upp lite där. Så straffar man av. Straffar upp. Så knixar man av där. Och det gör man för att man inte ska skära sig sen. Då kan man vika in de här. Vi tar det en gång till, sakta. En liten bock på tråden. För under. För den över. Så igenom. Straffa också klippa av. Det här, att man klipper av trådarna, det är för att man inte ska få massa spill så här. Som ligger i formen och, och gör. Ja, då har vi kommit till najning. Då behöver man en najtång, najtråd. Jag börjar med en vanlig enkel enkelnaj. Nu filmar jag här nära. Nu gör man först en liten bock på tråden. Man för tråden rost. Uh, då kan man även diagonalerna, jag kan visa då. Då kör man diagonalen så här. Två går till, så kan man straffa till den så. Så, så skär man sig inte bra med. Ito po yung still picture. Si kuya ko yo. Number one still picture. Oop. Did you buy? Video <laughs> <laughs> Number one still picture si Kuya ko yan. Oh. Ah, no? Kuya oh. ko. Oh. Oh, oh. Oh, wow. Kuya ko ya. Ah. Number one still picture. India, India. In India. Ito yung ginawa nilang pundasyon. Oh. dami nila oh. Oop. Ito naman, huwag puro Indiano. Yung ice cream fixer. Ano paano ginawa? Eh, barangay, puro ginawa. Oh. Ayun. Ah,